aqui. Mas parece que, como tipo, está tranquilo, parece que dá vontade de ir até onde é. It's seen as our port of Provo. Então se vê aqui um lugar para parar. Arranca para o tá. festival a nossa. A nossa mãe. Yeah, yeah. na fronte. Fui ao jardim da Celeste, giroflé, girofá. O que foste lá fazer, giroflé, flé, flá. A tentar dizer é que desde sempre se tentou criar música, porque a música faz parte de nós. A Mas música não era convidada, nasce era. connosco. Sim. Esse pi podia ser de falta de bateria. Podia ser o Putupi. <laughs> puto picha. Olha aí do pessegueiro. Ganda possegada. Pô, ah, dessa areia, está a saber tão bem nos meus pés. Vá, ataque os Pokémon na areia. A cena é que tipo vais passar por lama, estás a ver? E vamos para a água também. Lama, lama do quê, Miguel? É lama do quê? Isto é areia, bro. Isto é mesmo Vocês venham a terminar um caminho. Yeah. Olha lá, ele está yeah. mesmo beto de desenhos. Yeah, pois está, meu. Então tu querias que eu fosse um beto de desenhos com o meu calção vermelho? Não, bro. Tu és da STB, meu. Tu és STB nas veias, mano. motherfucker. Red calção. Não interessa o que veste, meu. We like Cadillacs in the flare. Masha! mm. złym braciom. Mm. How are you? You don't remember us. I do remember you guys. <laughs> Holy shit. Mm, we are here in our second day. It's been amazing in Portugal. Yeah. So intense, dog. We are loving it. It's been gnarly, gnarly. Yeah, Good. it's from here. From here to here. Passing through the nose. Into the brain. Penetrating of... our nervous system. We have cachau as well. Alô. Até agora o que é que gostaste mais neste festival? Até agora o momento mais marcante foi o nosso encontro com a, a Dina e o Valentino. <laughs> Intervenção. porque é que curtiste? Vá, vamos ser sinceros. O, o momento. Ah, <clears throat> ah, esquece a salada de polvo. O momento em que atingiste níveis de serotonina bastante elevados neste festival. Que, Serotonina. Fui ver a amiga da Valentina Sardenta aí o nível de serotonina ficou mesmo off the charts. e o palco Centro de Artes não nos interessa. Não, né? mas quem é que vai lá? É o Sancho. É do Castelo. O Sancho. O Cosmic Sancho. Sancho. Diz-me que palco é este, meu. Epá, não é um palco, é um centro de artes. ah, auditório, é aquele. É um auditório. É aquele. É aquele que nunca foste. Yeah. <laughs> Não é mesmo, mas pues, gostava um bocadinho. Aonde? Só como quem nunca era a coisa. de ir aonde? Como é que de ir? praia. <laughs> Acabamos ahora. Terminamos de comer ahora mismo. Podéis ver que tiene mucho pescado, pescado frío, <laughs> frío también. Herido. Herido, <laughs> pescado herido. Tenemos mucho pescado herido por nuestra boca. Limón, un montón de limón para poner en el culo de Joao. Joao que tiene un culo gustosito, ¿sabe? Apimentado, salado, bueno cosito. Então entra aí e vai sempre em frente. Vais ficar aí. É O que é que estás a meter aí, Peixão? Ia é meu, eu acho que vou ter uma OCD com isso. E que nunca vou conseguir ter filhos. Mas que fazes bem. Chegamos ao camping. É o Sino Camping. Paramos para passar as nossas pedras. Já passamos. Temos de usar os trams. Made the force be with you. Oh, yeah, é. Por acaso estas pedras são muito para proteger contra o chumbo. <laughs> Deixem-me caralho. Chega tu inspiraste em mim para comprar uma mala. Já e tu deste upgrade sem dizer nada. comprar uma malinha. A então tua era igual, meu. Não, não, não. Era nunca assim. tive uma coisa Tiveste dessas. sim, caralho. Yeah, eu tinha não, uma não, da Montepio, assim. olha lá o que é que é isto. Era tipo é 20 litros ou assim. Yeah, é, de certeza que era 10 litros. Foda-se, 20 litros nem é a minha mala de tampismo, cara. O quê? Não. Yeah, se calhar 50 então só tens coisas pequeninas, <laughs> Boa. se a tua mala for proporcional aos teus membros, ou então tu é que vais comprar malas grandes para compensar alguma coisa ou o quê? A é praia é vida também. A é praia é vida também. Life is a beach. Life is a beach. Life is a beach. <laughs> Bitch for all. You know? Primeiras filmagens que vocês devem ter minhas deve ser na subida à serra. 2003. E agora estamos Desde essa altura na margem sul, you know? 2019. Fala é que é o mês? Estamos no mês de... Ora, então, pois bem, eu não sei. Qual é que é o dia? Então, hoje é dia... também não sei. Hoje é Sabes ao menos as horas. Epá, as horas estou-me a cagar. <laughs> Mas, olá, sou o Luís. Um prazer. <laughs> eu tenho 24, 25 anos, faço sushi na vida, eh, moro em Setúbal, <laughs> tenho uma cadela chamada Maiden. Ainda? Já. Yeah. Está viva a até vida agora. não é rápida. <laughs> É verdade, a vida afinal dá voltas estranhas. Quem é que é o pirata? Estou-me a sentir-me mais acordado. Antes, né? Foda-se, já, estou é bom agora. Sabes que o sol? quando isto, tu entras, vaza. mas tu entras num modo festival que só vives a sério à noite. É o resto do dia estás a tentar recuperar as energias. Com um sol de 40 graus. Fahrenheit no cu, caralho. hujan pagi di Kocebua Sebulan keringan hari yang disorot lekas Bungkuslah diri kita Dan segera berlayar Oh jangan tinggal aku seorang Posso ver um gol? Tens uma boa e deixa-te impressão um bocadinho. Não, não, não. Não, é só Ok, assim, posso ver um gol e ele bebe um e depois já tá. acaba. Ok. Não, não, não tem preocupes. O que é que tu achas Quanto tempo é que tens de bateria? Bué. Bué? Bué bem, mas eu nunca te conheci. Yeah, eu sei, eu sei quem é que é, é, é isso. Está tudo, está é tudo, está é. tudo, está tudo, eles estão aí à frente já. Gente já se vê. Pô, é giro saber que as outras pessoas, tipo, é um mano, tipo, sempre ouvi falar dele, mas não o conheço, nunca o conheci pessoalmente. E ele saber quem é que eu sou também é giro. Agora conheceram. Yeah, agora conheceram Conheceram-se porque nunca se conheceram. <laughs> Yeah, basicamente. Ok. É nova, é nova. Mas é É igual, mas é, tipo. É? é peso, é bué leve, parece que não tem nada lá dentro. Não tem nada, eu só tenho merda cá. Que Johnny! Não estava nada a espera de ver estás? Já, foi vestir a e tal, tá bom, mudanças. E tu andas aí a fazer um videoclipe, é? <laughs> Jandur barriga. Há para aí 5 bebés e 8 pessoas para entrar. Os bebés também precisam de todos os sou é capaz, mais do que tu. Isso é só a perspectiva.